Antsoy maimaimpoana ny numéro cent quarante sept ahazoanao ny polisy na ny cinq cent onze ahazoanao torohevitra raha sendra tratran'ny herisetra ianao. Azonao atao koa ny miantso an'ireto numéro ireto, zéro trente trois onze neuf cent soixante trois quatre vingt dix na zéro trente quatre zéro huit trois cent cinquante deux quatre vingt. Mandehana mampandre ny polisy na ny zandary na ny fampanoavana ao amin'ny fitsarana ny aminareo. Voalohany, apetraho ny fitoriana. Faharoa, manatona avy hatrany ny dokoteram-panjakana ahazoana ny taratasy hanaovana ny fizahana ny fahasalamanao na ny expertise médico-légale izany. Raha toa ka herisetra ara-batana no nahazo anao dia io dokotera io no hanamarina fa niharan'ny herisetra ianao. Alaivo ao aminy koa ny certificat médical. Ampahafantaro ny fianakavianao ny zavatra nanjo anao. Afaka manantona ny sampan-draharahan'ny Ministeran'ny Mponina any amin'ny faritra misy anao koa ianao.